o the morning, anche se direi buon pomeriggio perché qui è l'una meno 5. Mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch. It's um, February 10, 2022 and it's uh, Tuesday here in Naples, a clear morning, uh, very still right now, 57 Fahrenheit around 14 Celsius, and this means that um, for me non è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda come in questi giorni, in questo periodo almeno sempre per me non sento il freddo come lo sentono la maggior parte delle persone, ma in questo senso invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto praticamente a dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo. Di vincerlo, perché è impossibile, ma quantomeno di combatterlo. Anche se ormai, secondo me, stiamo andando verso marzo, quindi, cioè insomma, verso, sì, comunque il periodo lì, la primavera, quindi poi cambierò la frase sul, sul clima, Ehm, per quanto riguarda il video sui pensieri, ovviamente lo faccio sempre separato da questo. Anyway, as you just see from the window, today we have, we have those beautiful blue skies and Golden Sunshine All oh, Along the Way ovviamente qui altre 3-4 ore è terza volta consecutiva bene così che dire in questi casi said this so from the mythical window with the colored curtain sublime oggi nulla da dire and it's uh, green Three Roller Shooter, Behind Me, On The Top, Ora in the Shot. And finally, from a mythical keyboard, Yamaha DGX 640 IPG, IPG 625. Eva! A great day, him, all the people who follow the channel, the reports, sì, un saluto veramente a tutti. Veramente questo sole, veramente accecante oggi, guardate qua, non si vede nulla. Sì, eh, so again, a eh, great day, him, all these people, everyone too.